Dzień dobry, jesteśmy na placu Pigal i właśnie znalazłem pana z kasztanami i poproszę jedną porcję. Tak, daj mi kasztany. Kasztany. Ładnie, daj mi kasztany. Podobno po tych kasztanach. A moment, moment. Dziękuję, dziękuję, merci. Ups. Podobno najlepsze kasztany są na placu Pigal. No to spożyjemy te kasztany. Jak spożyję, podobno ciepło z tych kasztanów spływa w jedną słuszne miejsce. No i potem udam się tam w tamtą stronę. Tam są jakieś takie neony. Neony, różne światła kolorowe. Będę tam poszukiwał koleżanki z Azji. Tak, z Azji. Kasztany są cieplutkie, trochę przypalone, trochę gościu przypalił, no ale co poradzę. Taki takie kasztan z niego. No to nara.